yo no tengo dónde vivir. Entonces, por aquí me dieron un refugio que hiciera algo, ¿verdad? Y ahí entonces, pues eh, me he ido quedando aquí con todos mis compañeros y, voy para dos años porque yo ahorita lo que necesito es una, parcelita para tener esa paquita, ¿verdad? Y al no tener a dónde, ni a dónde vivir, ni nada, pues entonces ando con esa paquita yo jugándome, la verdad. A usted le ofrecieron techo, una casa de las que están dando. No, no? cuando vino la la, la, el presidente, se mandó la presidenta, el presidente la presidenta ahí, y ahí nosotros hablamos eso, y ahí, pero dice que el que tiene no, el que tiene mi doña, yo no. Ahora, como yo les dije, ¿quién? Si yo ustedes me dan una casa, tienen que tratar de, ayudarme con los animalitos que tengo. Porque yo me puedo ir para la casa, pero yo no voy a dejar mi animalito botado porque me han costado mucho, ¿verdad? Entonces, con esa meta y todo eso me he quedado aquí. A ver qué es lo que va a salir. el que me ofreció la casa dice, ya, y don José, dice, ya está la casa, porque me llamaron como dos veces. Le digo, ¿no? Así no hemos hablado. Hablamos de que si está bien, si usted me ayuda con el ganado, a una parte, algún potrero me consigo yo me voy. Y si no, no. Entonces me dijo, ah, no, yo no puedo pues entonces le digo, hasta aquí llegamos, porque yo de aquí no voy a salir, me voy a quedar aquí o el ganadito, a ver qué. Ya, ahí esperando la solución y no hay ninguna solución. Entonces, por eso estoy aquí. Pero no prefiere una casita nueva. No, es que esas casitas nuevas tendría que ser ya algo importante, ¿no? Pero así como están esas cajitas que van ahí, ¿sí? Una cajita de fósforo. Y tampoco es para, digamos, para toda la vida que uno se muera, sino que eso es prestado. ¿Va? Entonces no hacemos nada. Yo hago más con la tierra que con una casita de esas. Porque por lo menos trabajo, siembro lo que me voy a comer y tengo mi paquita ¿no? tranquilo. Entonces, ¿para qué quiero casita? Allí usted va y allí no se puede sembrar nada, ni se puede tener nada, porque una, de una a otra está como cuatro, tres metros. Pero ni un perro se puede tener, porque el hombre de una vez a mí me lo digo le digo, ya, pues entonces no. Se prefiere quedar ahí, dice ahí, que viene el desalojo y que no sé qué. Ay, déjeme a mí, que dormir ahí en la calle. Bueno, ahí me llama, dice, por aquí lo aparto, no sé qué. Como por si yo quería, necesitaba algo, ¿verdad? Que lo llamara. Pero no, gracias a Dios, no, no me volvió a llamar, ni nada. Ahora hace poco fui con la doña ahí, a ver qué había pasado, porque hay un poco de amigas ahí, amigos, esos están allí. Entonces una de ellas me preguntó, don José, ¿usted pidió casa? Le digo, sí, pero con un... Despacio le digo, no muy cerca, larguito de una otra. Y, y solo para mí no. Te sabe, le digo, lo que yo tengo, que todo el mundo pasa y ve, que son las vaquitas. Si usted me dice a mí, le voy a hacer una casa allá, tal vez yo me quedo pensando que si yo fuera solo, no tuviera ningún perro, ninguna gallina, nada, como mucha gente ahí que no tiene nada, bien, pero no, yo no. Ahorita, como le digo a la doña, no puedo, porque Usted sabe, he luchado para conseguir esas vaquitas y comprarlas, ay, con los hijos de ella que me ayudan, ay. Y, decir que regalarla, no, no tiene sentido. Entonces, ahí, ahí estoy jugándome. Gracias a los compañeros y todo. A ver, ¿qué, qué?